Sasagutin ko lang isa-isa yung mga paninira sa akin ng pamilya to eh. Yung sinasabi nyo na kinawawa ko kayo dito dahil sa kondo nga kayo nakatira pero sa terrace ko naman kayo pinapatulog. Hindi ko kayo pinapatulog sa terrace. Kayo ang nag-request na matulog sa terrace. Kompleto gamit nyo rito. Ito, dito kayo nakatira oh. Sa inyo to. Nirequest ko lang yung studio. ba? Diba? Tapos sinabi nyo sa akin, gusto nyo dito matulog. Ayan oh. Ito yung sinasabi nyo, tinutulugan nyo na kinawawa kayo sa terrace di ba? Kasi mas presko rito, kaya dito siya gusto matulog. Eh kahit ako, matutulog ako rito, sa sobrang presko talaga rito eh. Paano kayo kinawawa rito? Kung magsasalita kayo, magla-live kayo, siguraduhin nyo na tama yung sinasabi nyo. Kung gusto nyo magpaawa sa mga tao, dapat katotohanan ang ilabas nyo. Hindi yung kung ano mga sinasabi nyo dyan. Sige, gusto nyo ako magsalita, iisa-isahin ko sa inyo kung ano, kung ano yung mga katotohanan dito. Ito yung mga katotohanan ang ilalabas natin yung sinasabi mo na wala akong respeto. Sino walang respeto sa atin? Kayo walang respeto. Ha? Ilang beses nyo na ako pinasukan ng droga. Pero ilang beses ako nagbaubaya sa inyo. Inintindi ko kayo. Ha? Niyakap ko kayo. Tinuring ko kayong pamilya. Ayoko na sana gawin to eh. Hinayaan ko na yung unan yung live, sumunod na live nyo, tapos yung magla-live na naman kayo. Sasabihin nyo sa akin, walang respeto. Sino sa atin yung walang respeto? Ha? Nagpasok ka ng droga rito. Ngayon, gusto mo mag-stay pa kayo rito. Ano sabi ko sa inyo? Pwede kayong mag-stay dito pamilya, pero ikaw, hindi ka na pwede rito kasi nagpapasok ka na ng droga rito. Dito nakatira ang pamilya ko, mga anak ko, magulang ko, mga kapatid ko, dito nakatira. Kanya-kanya kami unit dito. Tapos papasukan mo kami ng droga rito. Pagkatapos sa pagkatapos natin magburakay, sabi ko sa iyo isa lang hiniling ko sa iyo Ililipat kita at dadaling kita sa kondo, sa bagong studio. Sa inyo na yon maliban sa studio. Doon na kayo tumira. Pero wag mo akong papahiyain sa pamilya ko. Binigyan kita ng trabaho dito. Sabi ko sa iyo, magla-live selling ka. Susweldohan ka ng kapatid ko, 15,000 a month plus commission. Tapos sasabihin nyo sa akin, ganyan, ganyan pa sasabihin nyo sa akin, wala akong masamang ginawa sa inyo. Ang dami niyong ginawa sa akin katarantaduhan pero lahat yung pinalagpas ko maliban etong huli. Kasi huling-huli kita pati sa loob ng bahay namin. Gumamit ka. May kasama ka. Nagsalita na sa akin yung kasama mo. Dito sa loob ng opisina, ilang araw ka, tuloy-tuloy ginawa mo. Droga ka ng droga rito, nagpasok ka ng droga rito. Huwag mo ring antayin, papalapasin ko yan, subukan mo ako. Wala tayong problema dyan. Ngayon, kung humihingi kayo ng simpatya ng tao, siguraduhin nyo kasi na tama yung sinasabi nyo. 'Di ba? Puro katotohanan ang ilabas nyo, hindi puro kayo imbento. Sasabi, nahiyang-hiya naman ako sa iyo, pinabayaan ko kayo rito. Hiyang-hiya ako sa katabaan mo. Kung pinabayaan ko kayo rito, libre pagkain, libre na kayo lahat dito. Libre kuryente, libre wifi. Lahat libre. Wala, wala, walang hindi libre rito. Ako pa namamalengke sa inyo. Pag nagkakasakit ka, sino nagdadala sa ospital? Ako ang nagdadala sa iyo. Ilang beses 'yan? babayaran ko yung bill mo tapos ako pa magbibili sa iyo ng ano ng mga gamot hindi halong panunumba to masyado ka na makakalimutin sa mga ginawa ko sa sobrang dami hindi na para isa-isahin ko pa pero alam niyo sa sarili niyo kung wala kayong utak ha gamitan niyo ng puso kasi puso ang pinairal ko sa inyo dahil wala nagmahal sa inyong ultimo pamilya nyo kayo nagkukwento sa akin yan ha yung pasasalamat niyo sa akin nung una nung nandito kayo Sobra-sobra. Ayan, panoorin mo. Kahit ikaw, Ate Rose. Isang taon na po ang barakuan. Ano po ako bilang ng ganito? Pasasalamat po. Kasi ikaw lang yung buhay. Ikaw lang yung nagbigay ng magandang buhay sa mag-ama ko kay Budito, sa kay Bigwig. Nakatira na po kami ngayon sa condo bus. Maraming salamat po. Madam pa. oh, ikaw, Bogs, ano sabi mo sa akin? Ultimo, ayoko manumbat eh. Pero kayo na nakakalam yan. Lahat ginawa ko. Yung mga hindi nyo naranasan. Pati sa birthday ni Mikmik. Di ba? Ginawa ko yan para sumaya yung bata. Di ba? Para mapasaya ko kayo. Umalis kayo rito na hindi kayo nagpasalamat. Okay lang sa akin yun. Umalis kayo rito, masama pa loob nyo sa akin dahil hindi ko kayo pinagbigyan sa hinihirap nyo. Ba't ako magbibigay? Eh, may pambili ka ng droga. Tapos hihingan nyo ako ng hihingan. Masama ba na magdesisyon ako na kayong dalawa pwede kayo rito pero yung asawa mo o yan si Box hindi na pwede rito kasi nga nagpapasok ng droga anong mahirap intindihin dun? Ha? Walang mahirap intindihin dun. O, tungkol sa kantang sinasabi mo, walang nailabas? Wala ba ilabas? Eh, meron kang inilabas sa Spotify? Yung, yung kanta mong ako si Makmak. Matagal na. Matagal na nating pinaghihirapan. Hindi natin mabubuo. Dahil sa tuwing magsushoot tayo, lagi kang kargado. Hirap na hirap na sa'yo sila direct. Kakashoot natin, alam mo din yan. Dahil wala ka sa katinuan. Pero pinilit pa rin natin na tapusin. Hindi na namin problema yon kung hindi natapos dahil nasa iyo na ang problema. Ayaw mong tumigil. At wag mo ako tinitreat, wag mo ako pinagyayabangan na sasabihin mo isang bala ko. Alam mo bahay ko, alam mo opisina ko. Alam mo kung nasaan ako. Ha? Subukan mo ako. 'Di ba? Subukan mo ako. Ikaw yung daldal ng daldal, hindi nga ako nagdadaldal. Ilang beses na kayo nagla-live, eh. pinatulang ko ba kayo? Hindi. Kasi tinuturing ko kayong pamilya eh. 'Di ba? Masama ba yung hiling ko na isa isang hiling na magbagong buhay ka? Na huwag ka magdroga dahil hindi tayo magkakasundo pag nagdroga ka? Ano mahirap intindihin doon? Para sa akin ba yung hiling ko? Para sa sa'yo para sa pamilya mo, para sa pagbabago mo. Dahil yun lang ang gusto kong mangyari sa'yo. Tapos sasabihin niyo pa sa akin, sinundo ko kayo sa Baseco, nananahimik kayo. Kasalanan ko pa na binigyan ko kayo ng tulong. Ha? Ako pa ngayon may kasalanan dito. Huwag naman kayong ganyan. Di ba? Kung gusto niyo gumalaw na sarili niyo at alam niyo sa sarili niyo na hindi na kayo pwede rito at dahil hindi na kayo makakabalik dito, Gagawin nyo ako ng paninira ng paninira. Di ba? Katotohanan lang. Yun lang hihilingin ko sa inyo. Gusto nyo mag-live? Sabihin nyo yung totoo. Di ba? Yung sinasabi nyo, pumirma kayo ng kontrata, wala man lang daw ibinigay. Puta, saan ba nakakita na pumirma ng kontrata na meron binigay? Pero lahat ng kinita mo, alam mo yan, nakarating sa'yo yan. Lahat-lahat yan. Hindi para wala akong kinita sa'yo sa totoo lang. Yung bayad lang natin sa editor. 'Di ba? Kami na nga ni direct nagka-camera sa iyo eh. 'Di ba? Para lang makatipid tayo. Gasolina ko, driver mo ako. 'Di ba? Tapos ano, pagdating sa kitaan, mas malaki sa iyo. Wala namang problema doon eh. Hindi ko pinagkakakitaan yung ano mo. Tulong ko sa iyo yan. Lahat ng ginawa ko, puro tulong. Pero kung naging masama pa ako sa pagtulong ko sa inyo, wala na akong magagawa ron. 'Di ba? at least naibigay ko yung tulong ko sa inyo. Pero hindi ko akalain ni sa isip na magagawa nyo pa sa akin yan sa kabila ng lahat. Isang taong mahigit. Alam nyo kung gaano naging kasarap ang buhay nyo rito. Kayo na nagsabi niyan. Nung umalis kayo rito, di ba? Lingit sa inyong kaalaman. Ang ginawa ko, kinausap ko si Direk. Sabi ko, Direk, tulungan natin si Bugito kasi hindi na siya pepede rito. Pamilya niya lang ang pepede rito. Kung maaari sana, kung saan sila nakatira bago dito, dun sa area mo, nagbigay ako ng pera. Ayoko sabihin to eh. Pero para maging malinaw yung utak ninyo, alam ng mga kasamahan natin yan. Pero sabi ko, wag nyo nang ipaalam na sa akin galing yan. Sabi ko, kay direct na lang yan. Nagbigay pa ako ng puhunan para sa ukay-ukay. Para habang nandoon kayo, nabubuhay kayo. Tapos ganun pa ginawa niyo sa akin. Tinawagan ko si Direk, Direk, cancel. Marami na iingit sa'yo, sa totoo lang. Tapos nung dumating dito si Audrey, tsaka si Aubrey, para humingi sa akin ng sorry, pinaakyat ko rito. Di ba? Para mag-usap kami, tanggap, humingi sila ng kapatawaran. Anong ginawa nyo? Sasabihin nyo, yun yung dahilan. Kung ba't ako bigla nagalit sa inyo? Porket, bumalik lang yung dalawa. Wala kinalaman yung dalawa rito. Ibang usapin yun. Kung ikaw nga ilang beses ka nag pagkamali sa akin na halos hindi ko na mabilang-bilang yung pagkakamali mo. Napatawad kita. Yung dalawang bata pa kaya na nagkamali ng isang beses, sino ako para hindi ko patawarin? Tapos pati ba naman yun, idadamay nyo pa? Na kaya, kaya ako nagagalit sa inyo? Kaya ako nagagalit sa inyo, simple lang. Nagpasok ko ng droga rito, hindi ka na pwede rito. Pero yung pamilya mo, sinabi ko, na pwede mag-stay rito. Pero ikaw hindi ka na pwede rito hindi kung ano-anong dahilan yung mga pinalalabas nyo dyan. Kung ano-ano mga paglalive nyo, ayaw yung tigigilan ng paglalive. Puro kasi nungalingan ang sinasabi nyo. Magsabi kayo ng totoo. Ayun lang sa mga nakakapanood nito mga kabarako ko, pasensya na kayo. talaga nadala ako ng sama ng loob dahil ilang beses, laging nagla-live, laging ako tinitira. Nang hindi ko lubos maisip akalain na magagawa pa nila sa akin to sa kabila ng lahat ng pinakita ko sa kanila. Na sinasabi nilang kinawawa ko sila. Wala silang napala dito wala akong respeto kung sa respeto sa respeto lang lagpas ulo respeto ko sa inyo pero ni isang respeto wala kayong binigay sa akin dahil kung may respeto kayo hindi nyo gagawin sa akin yan maglalabas kayo yung katotohanan hindi para siraan nyo pa ako dahil never ko kayong siniraan kung ano man sinasabi ko rito puro katotohanan yan at kaya ko panindigan niya kahit saan tayo magpunta may bit-bit akong ebidensya sa bawat salita ko na to salamat sa lahat ng mga sumusuporta at syempre Hangad ko pa rin na mapabuti ka. Kapatid, sana maging mabuti ka saan ka mamapunta. Pero mangyayari lang yan pag nawala sa yung bisyo mo. Hanggat nandyan ang bisyo mo, hindi tayo magkakasundo. Yan yung sweldo ko. Ngayon, kung di nyo kaya ibigay yung sweldo ko, burahin nyo lahat ng video ko dyan sa, sa, ano nyo, sa Barakuan, lahat ng music.